Фауста не думаю выбрать. Да, Фауст. Ну ладно, я так постреляю, пацану. О, бежит, бежит, бежит, уёбка. А, сука, не попал. А я попал. Видел? Бля, ну видел, конечно, но это, блядь, от тушки ничего не осталось, ты разорвал, блядь. Ни шкурки, ни мяса, ни хуя. епа. Блядь, что такое? Стрелять с пацифаса по пехоте, блядь, это интересно. Да. Да. Бежит. Интересно, как это рака любит. За танк. За танком, за танком бегали там, в танках. Блять. Нет, нет, нет, куда же Олег. Короче, ты сам выбегает из кустов чисто. Я видел, да. <laughs> У ну, меня на видео кусочек есть этого, как Олег разорвало. Скай, там есть поле, да. <laughs> Блин. Вот чисто стреляю в немца, дальше пробегает, а снаряд попадает в сам уже на месте его. Так, в лесу есть. Бля, да что такое? Я сейчас пойду по другому. И на халп сидят на втором этаже, блядь, в окошко стреляют. Пидорасы, блядь, Сейчас получит меня, блядь, <laughs> Хорошо его вынес. <laughs> Ну все, началась. Блядь, перестрел. Тебя не спасет, блядь, спас. <laughs> А! Лол. Не надо. Сука! Не надо. Э, Нихуя ты а, подлетел. А, а как ты выжил вообще? Как я ты подлетел? Как ты подлетел? Я видел, как Олег подлетел тоже, я не понял, как я он просто подпрыгнул. А, ты подпрыгнул? Да. И что, это спасло тебя? Ну, вроде да. В сейчас случае, меня не попал. Воу, воу, воу, воу! Воу! Что за фигня? А у вас подкрепление, что ли? Что там? А, а, да. Жестко... <laughs> А, <laughs> Меня ноги отстреляют. Ах ты выжил, блядь. Ого! не выжил. Норм, от бедра, от бедра. будет, Коля. Вот в пятку, в пятку уже попал, тянет. А, Мороз, О, попал. на базу. Просто э, Олег э, админ сервера и все, что ты... Он, у него он на клавиши определенно. Когда он не хочет очень умирать, он ее нажимает и быстренько отжимает. И такой у него режим бога на секундочку включается. Кстати, по-моему, реально есть такая частота. Ух ты, это был я хит, не, я точно. не понимаю, почему пистолет? А, в этой же версии точно с пистолетом. Кстати, я пытаюсь гранату Ох себя а у меня вечно. вскакивает чертов пистолет. Блять. Сука. Ну. Блять, а как... Ай, не надо! Нет, да блять, ну пускай Морозный слезет с танка, так не, честно ну, пускай, на танке сейчас... Нет, ай, не надо! Олег нас обоих порезал, блядь. Нормально. Да нет, я видал, где Олег, только я промазал. Вон Олег бежит, вижу. Здрасте. Не надо, Олег. Надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо, Олег. Я... У тебя больше момента двигаться. <laughs> Я не могу в канаве разбежаться. Еще мне дерево спасло только что, по-моему. Вот опять, вот опять, вот уворотливый <laughs> социалист. Ай, больно. блядь, этот гамнюк тут катается, нахуй. А! Да, блядь, пеньки! Пеньки! Нет! Перезарядить сюда! Олег, Олег, Олег, Олег, погоди! Блядь, теперь меня пеньки выкидывают наверх. Ой, елы-полы! Что-то дерево помешало прыжку. Блин. Чем вы там занимаетесь? Блять, я пытался выцелиться. Эй, извини. О, ну, поляк с нами. Или он перешел, что Сейчас сюда дадут зал. О. Фарсет, да, танки был? Фронтовик чистит уже э, дом наверху. На втором этаже mm. фронтовик че. Приедем. Ты ж, блядь! Блять, у меня сори, патроны просто кончились, я чувака расстрелил. В <laughs> упор, блядь. Вот это, конечно, подстава. Так, маршрутка едет. А слева вдоль забора слева. Танк же, танк едет, Коля. <laughs> Блин, я просто это видел. <laughs> А, черт, меня танк вынес. Какая-то машина приехала. Да, есть снайпер. Убил, это зря был. Я тебя прикрыл. Нихуя, спасибо, я, я тебя прикрыл. Снайпера больше нет, тебя не будет. Ух ты ж, блядь. По двику напихал, да? Да, блядь, прям панцерфауса ебало. Ты ты не играешь, Андрюх? Игра! Сука. Я убегаю из угла. Лежит, блядь, Матеуш с ракетницы смотрят на меня, стреляют в меня, блядь, и мы разрываемся нахуй, блядь. Спасибо. Заебись. Вообще шикарно. Верни. Спасибо. Ich kann bis hierher, ich <laughs> Хорошо у тебя получается, блядь. Was it, uh... У а. тебя родственников не было, фрицев? А Нет? Äh, die Wehrmacht schickt deine Familie freundliche Grüße, großen Посмотри, <laughs> как, как фашист настоящий говорит. Ты глянь вообще, а? Он впереди, впереди русский. Ну, Два даже русских. Я не понимаю, как это возможно. Мне кажется, просто читак, блин. Ну, да, впереди. Я вижу. Барт высказывал общее Блядь. сомнение по поводу рака. Блядь. О, а, битвы. Рака банить надо. I Можешь подбирать? Буду. Ты, русский, русский, русский, осторожнее. Красавец. Вовремя предупредил. Да еще. Блин, наш. Я не вижу. Наш, наш, наш. Окей. На другой канал. Очень для паники. Ой-ой-ой, ты, ты, ты, ты, ты. Тебя не убили? Нет. Останавливайся. Блять. Э, окей. <clears throat> Заряжался. Мой тимспик просрался, я проверил. Mm. Быстро они закончили свою работу. Хорошо. Хорошо подлетел. Эм. А у статьи а, минус сушки. О, нифига ты, как ты его срезал вообще. Спасибо, выручил.